नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विश्व ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ आयोजना कोशी प्रदेश बागमती प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका पाँचथर तेह्रथुम धनकुटा भोजपुर खोटाङ ओखलडुङ्गा उदयपुर सिन्धुली रामेछाप काभ्रे काभ्रेप्लान्चोक सिन्धुपाल्चोक नुवाकोट धादिङ जिल्लाका नगर तथा गाउँपालिकाहरूमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ उत्पादनमूलक साझेदारी अन्तर्गत स्टार्टअप अनुदान उपायोजना सञ्चालनका लागि प्रोफाइल पेस गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको छ यसमा कृषक समूह उत्पादक सहकारी र बाली पशुधन गैरकाठ वन उत्पादनहरू र औषधीय र सुगन्धित बिरुवा उत्पादन वा प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्देश्यका साथ गठन भएका बहुद्देश्य सहकारीहरू र बाली पशुधनको उत्पादन वा प्रशोधनमा संलग्न उत्पादक सङ्घहरू पर्दछन् उपायोजनामा सहभागी सदस्यहरू प्रस्तावित उपायोजनाको क्षेत्रका बासिन्दा हुनुपर्नेछ सदस्यहरूको कम्तीमा दुई रोपनी तीन कट्ठा जग्गा भएको हुनुपर्दछ संलग्न हुन चाहने सदस्यहरू कम्तीमा पन्ध्रजना हुनुपर्दछ कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्यता पुगेका इच्छुक उत्पादक संस्था र खरिदकर्ताहरूले संयुक्त रूपमा वा छुट्टा छुट्टै रूपमा आयोजनाको स्टार्टअप अनुदान सञ्चालन म्यानुअल दुई हजार उनासीको अनुसूचित तिन बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गरी सम्बन्धित आर्थिक कोरिडोर कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछ दुई हजार असी जेठ नौ गते कार्यालय समयभर आर्थिक कोरिडोर कार्यालयहरूमा आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ संयुक्त प्रोफाइल पेश गर्न दुई हजार उनासी साल फागुन नौ गते सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित विज्ञापन हेर्नुहोला साथै ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको website RED dot MOLD dot GOV dot एनपीबाट थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ